Una vez que tenemos las dos partes de la frase, lo único que tenemos que hacer es abrir las imágenes como capas. Damos en abrir como capas, en archivo, seleccionamos pulsando la tecla de mayúsculas o la tecla de control, dependiendo de si las imágenes son contiguas o no. Seleccionamos las imágenes que queremos incluir, pulsamos en abrir y luego lo que habrá que hacer será ordenarlas para que la frase aparezca en el orden adecuado. Bien, mm, una vez que tenemos las imágenes, lo único que tenemos que hacer es exportar nuestro archivo a formato GIF para darle animación. Vale, cambiamos la extensión y el nombre del archivo y le ponemos GIF y ahora nos aparecerán las opciones de un archivo de tipo git. Tenemos que decirle que sea una animación, que sea un bucle perpetuo y después en los milisegundos pues hay que ponerle al menos 500 milisegundos para que nos dé tiempo a leer la, la frase. Bueno, pues pinchamos en exportar y ya lo tendríamos si queremos ver el resultado, tenemos una opción en filtros, animación, reproducción y ahí podemos ver pues más o menos cómo va a quedar el, resultado. Bueno, pues como veis ha quedado <laughs> demasiado rápido, así que habrá que ponerlo un poco más lento. pues volvemos a exportar como GIF y le decimos que sea pues por ejemplo 1500 milisegundos. Bien, si quiero ver el resultado final, puedo abrir el GIF con algún explorador de internet o algún visor de, de imágenes que pueda reproducir GIF. Bueno, pues aquí lo tenemos. Este es el resultado final y con esto termina.